प्लीज सबस्क्राईब थँक्यू मुलांनो कसे आहात धमाल करताय ना खूप खेळा खूप मज्जा करा आज आपण ड्रायफ्रूट्स त्यांना मराठीत म्हणतात सुका मेवा याच्याबद्दल माहिती जाणून घेऊया पिस्टाशिओ याला मराठीत म्हणतात पिस्ता पाहिलाय आहे का तुम्ही पिस्ता पांढऱ्या रंगाची बी फोडली की त्याच्या आत हिरव्या रंगाचा छान गर असतो तो आपण असाही खातो किंवा खारवूनसुद्धा खातो याच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स खूप मोठ्या प्रमाणात असतात पिस्टाशिओ याला मराठीत म्हणतात पिस्ता पिस्ताशिओ याला मराठीत म्हणतात पिस्ता रेझिन्स याला मराठीत म्हणतात मनुका तर मनुका म्हणजे काय वाळवलेली द्राक्ष याच्यामध्ये नैसर्गिकरित्या साखर भरपूर प्रमाणात असते पण कॅलरीज कमी असतात थोडीशी खाल्ली तरी आपल्याला ताजेतवाने वाटते कारण शक्तिवर्धक आहे रेझिन्स याला मराठीत म्हणतात मनुका रेझिन्स मराठीत म्हणतात मनुका वॉलनट याला मराठीत म्हणतात अक्रोड हे कुठे आढळतं माहिती आहे का सुळातीला पर्शियामध्ये होतं म्हणजेच आत्ताच्या इराणमध्ये तिथून ते युरोपात गेलं आणि आशियात सुद्धा आलं याचं आवरण गोल पण खूप कठीण असतं ते फोडल्यावर आत तपकिरी रंगाचा गर बाहेर निघतो त्याचा आकार असतो आपल्या माणसाच्या मेंदूसारखा हे खाल्ल्याने आपली बुद्धी वाढते वॉलनट याला मराठीत म्हणतात अक्रोड वॉलनट मराठीत म्हणतात अक्रोड आमंड्स याला मराठीत म्हणतात बदाम आकार कसा असतो याचा आपल्या हृदयाच्या आकाराचा आणि रंग लालसर तपकिरी तर बदामाच्या बीमधील आपण गर खातो तो ओला पण खातो वाळवून पण खातो आणि खारवलेला पण खातो यामध्ये nutrients antioxidants vitamin E magnesium खूप मोठ्या प्रमाणात असतात आपल्या रक्तातील साखर नियंत्रित करण्याकरता बदामाचा चांगला फायदा होतो आमंड्स याला मराठीत म्हणतात बदाम आमांस ह्याला मराठीत म्हणतात बदाम ॲप्रिकॉट याला मराठीत म्हणतात खुबानी सुमारे चार हजार वर्षापासून हे फळ आपल्याला आढळतं आहे यामध्ये व्हिटॅमिन ए आणि सोडियम मोठ्या प्रमाणात असतं तर कोलेस्ट्रॉल अतिशय नगण्य प्रमाणात हे आपल्या भारतामध्ये काश्मीरमध्ये आढळतं ॲप्रिकॉट याला मराठीत म्हणतात खुबानी एप्रिकॉट ह्याला मराठीत म्हणतात कुबानी कॅशू नट्स याला मराठीत म्हणतात काजू आवडतो की नाही काजू सगळ्यांना छान असतो की नाही पांढऱ्या रंगाचा तर काजूचं फळ असतं त्याला म्हणतात काजूचं बोंड ते लाल किंवा पिवळस रंगाचं असतं त्याला बाहेरून एक बी येते आणि त्या बीमध्ये हा काजूगर असतो तो ओल्या प्रमाणातही खातात किंवा सुकवूनही खातात हे काजूचं फळ सागर किनाऱ्यावरील प्रदेशात आढळतं यामध्ये चरबीचं प्रमाण कमी असतं त्यामुळे आपल्या शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचं नियंत्रण छान पद्धतीने होतं शक्तिवर्धक असतं त्यामुळे दिवसातून तीन चार काजू खाल्ले की आपल्याला खूप सारी शक्ती मिळते कॅशूनट्स याला मराठीत म्हणतात काजू कॅशूनट्स याला मराठी म्हणतात काजू डेट्स याला मराठीत म्हणतात खजूर हे अरबी प्रदेशात आढळतं आपल्या बोराच्या आकारासारखं लांबोळकं फळ असतं आत मोठी बी असते आणि त्याभोवती हे मऊ आवरण गोड आणि रुचकर असतं आपल्या हाडांच्या हृदयाच्या उत्तम वाढीसाठी खजूर फार उपयुक्त आणि आपल्या त्वचेसाठी सुद्धा ते छान काम करतं आपल्याला शक्ती देतं डेट्स याला मराठीत म्हणतात खजूर डेट्स म्हणतात खजूर ड्राय डेट्स याला मराठीत म्हणतात खारीक खारीक म्हणजेच वाळवलेली खजूर यामध्ये विटॅमिन सी कॅल्शियम खूप मोठ्या प्रमाणात असतं कॅलरीजही खूप त्यामुळे आपण वजन वाढीसाठी खारीक वापरतो ड्राय डेट्स याला मराठीत म्हणतात खारीक ड्राय डेट ह्याला मराठीत म्हणतात खजूर फिग याला मराठीत म्हणतात अंजीर उंबराच्या जातीतील हे फळ ओलं किंवा वाळवलेलंही खातात यामध्ये calcium copper potassium iron manganese sodium zinc हे खूप मोठ्या प्रमाणात असतं याला अजून एक नाव आहे ते म्हणजे फॉर्बिडन फ्रूट किंवा fruit of the god fig याला मराठीत म्हणतात अंजीर त्याका म्हणतात अंजीर प्लम याला मराठीत म्हणतात लाल जर्दाळू कारण त्याचा रंग कसा असतो तो एकदम लाल जर्द पाहिलं आहे की नाही तुम्ही तर हे आळू कुटुंबातील गोड आंबट असं छान फळ बघताबरोबर जिभेला पाणी सुटतं लगेच खावंसं वाटतं यामध्ये एक मोठी बी असते व त्याभोवती लाल मऊ गोड आणि आंबट अशा चवीचा गर असतो यामध्ये vitamin C minerals antioxidants potassium हे पदार्थ खूप असतात आपली त्वचा यकृत म्हणजेच लिव्हर यासाठी याचा फायदा होतो खूप पाणी असल्यामुळे आपल्या शरीराला ते ओलावा देतात प्लम याला मराठीत म्हणतात लाल जर्दाळू प्लम मराठीत म्हणतात जर्दाळू थँक्यू प्लीज सबस्क्राईब